أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسيرة الخامس عشر من فبراير 2014 مجموعة محطات المحطة الأولى عظيم الشكر لهذا الشعب الصابر الحضاري الثابت على تواجده في الشارع من أجل انتزاع حقوقه ومن أجل الحصول على دولة يحترم فيها الإنسان ومواطنيته ويشارك فيها في صناعة القرار بشكل حقيقي الشعب الذي يحضر بهذه الكثافة وبهذا الاستمرار وبهذه الانضباطية وبهذه الروح الوثابة إلى المستقبل الكريم هو ضمان تحقيق هذه المطالب لذا أيها الأحبة بعد جزيل الشكر الاستمرار والثبات على الحضور الدائم وبسلمية تامة هو طريقنا إلى المستقبل وإلى إقرار وفرض حقوقنا الإنسانية حقوقنا كمواطنين حقوقنا التي رفعتموها في هذه المسيرة وطالبتم بها حقنا كشعب كشعب حقنا كشعب للبحرين حقنا كشعب البحرين في انتخاب حكومته حقنا كشعب في انتخاب برلمانه الذي يتمتع بالصلاحيه التشريعيه والرقابيه الكامله بدون معينين يختطفون القرار التشريعي حقنا في دوائر عادله تمثل انسانيتنا المتساويه حقنا في امن يشمل جميع ابناء الوطن من غير المعقول أن تعيش طائفة كبيرة من الناس في هذا الوطن من المعارضين الخوف من الاعتقال ومن الفصل ومن التعسف في سائر شؤون حياتها يجب أن ينتهي هذا الخوف إلى أمن للجميع حقنا كشعب البحرين في أن تكون كلمتنا هي الكلمة النهائية في أي صيغة سياسية فالشعب هو مصدر السلطات وهو من يوافق أو لا يوافق على أي صيغة سياسية فيعطيها المشروعية ويعطيها فرصة النجاح والتطبيق على الأرض أو تفشل هذه الصيغة بدون الإرادة الشعبية لقد أكدتم في الخامس عشر من فبراير على طبيعة حراككم هذه الجماهير التي تشكل الغالبية السياسية في شعب البحرين أكدت على سلميتها وعلى وطنيتها من يشاهدكم بإنصاف يخرج بنتيجة واحدة أنتم عنوان أبرز للسلمية في الثورات الربيع العربي من يشاهدكم يخرج بنتيجة واحدة أنتم الوطنيون أنتم الذين تهتمون لأمر هذا الوطن بالرغم مما لحق بكم من أذى وظلم إلا أن كل شعاراتكم وكل أهدافكم تنم عن روحكم الوطنية العالية إلى المجتمع الدولي هذا شعب البحرين شاهد هذه الدقائق من هذه الأشرطة عن هذه المسيرة العملاقة ستصل إلى نتيجة بأن هذه أكبر الثورات العربية وأكثرها سلمية وتحضر أيها العالم في أفراده في مؤسساته في مسؤولين أصحاب القرار أين هو موقفكم الإنساني والأخلاقي من هذا الشعب المسالم الذي يطالب بحقه في الديمقراطية والمساواة والحرية سنستمر في حراكنا وفي ثورتنا المطلبية السلمية وصولا إلى إحقاق حقوقنا هذه رسالة هذا الشعب الذي تعاهد عليها ولن يتوقف حتى يبلغ هذه الحقوق المشروعة وإن غدا لناظره لقريب وما النصر إلا من عند الله نصر من أجل البحرين لا من أجل غلبة فئة على فئة وإنما من أجل غلبة العدل على الظلم والحق على الباطل والصلاح على الفساد والمستقبل المشرق للجميع على هذه الواقع المنكوب الذي يتضرر منه جميع أهل البحرين ويتضرر منه البحرين كوطن شكرا لكم مجددا والى لقاء في ملحمه اخرى من اجل المطالبه بحقوقنا او في ملحمه الفرح من اجل احقاق بعد تحقق العدل والخير في هذا الوطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته